တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာသိချင်တက်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ့်ထက်ဝိုးဒုဒတွေရှိတဲ့သူတွေပေါ်မှာအားကိုးပြီးတော့မြင့်တက်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုဝေးလိုက်တဲ့သူကတော့ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လောက်ထိအတိအကျသိသိနိုင်လဲ။သူကတော့သူသိတဲ့လောက်ကိုပဲအတိအကျသိသိနိုင်တယ်။တစ်ခါတစ်ခါကိုဝေးလိုက်တဲ့ဖေးခွန်းတွေကြောင့်တ냐ကိုကိုအထင်သေးတော့တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဝိတုကိုတော်မြင်ကြအောင်လေ။ ဘယ်သူမှဖေးစရာမလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံခြေကမဲခွန်းပေါင်းများစွာကိုခြေပြင်းနိုင်တဲ့တခုသေးသောစအင်ဂျင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ short code နဲ့တော့လည်းတူတယ် နောက်ထပ် Google မှာ collision ကြောက်ကြောက်ရာတွေကိုရှာဖွေပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ Google ကြောက်ကိုပြောတော့မှာမဟုတ်ပဲ Google ရဲ့ products တွေထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းဝင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေးခွန်းပုံမျိုးစုံကိုအတိအကျဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးအဖြေချပေးနိုင်တဲ့ Google Lens နဲ့ Microsoft မှာဖြစ်ပါတယ်